assalomu alaykum unit 11 ga xush kelibsiz bugungi mavzuyimiz past simple ya'ni o'tgan oddiy zamon o'tgan oddiy zamon o'tgan zamonda sodir bo'lgan ish harakatni tasvirlash uchun ishlatiladi ho'p misol uchun hozirgi zamonda biz aytamiz ya'ni hozirgi oddiy zamonda they watch tv every evening mana shu present simple ya'ni hozirgi oddiy zamondagi gap They watch ula ko'rishadi TV, televizor every evening. Har kuni kechqurun. Doim kech e, har tunda ular televizor ko'rishadi. Present simple zamonda kelyapti. Endi buni e, bitta zamon orqaga suramiz. O'tgan zamon bo'ladi. E, they watched TV yesterday evening. They watched. Ular ko'rishdi. Ular ko'rishdi, tomosha qilishdi. TV, televizor yesterday evening, kecha, kechqurun. Yesterday kecha degani. O'tgan zamonni yasashda fe'lga ed qo'shimchasini qo'shamiz to'g'ri fe'llarga ed qo'shamiz va noto'g'ri fe'llar ham bor hozir ularni ham sekin sekin ko'rib boramiz Xo'p, watch it is the past simple mana shu joyda watch it o'tgan zamon hisoblanadi o'tgan zamonni mana shu watch it ko'rsatib beryapti bu zamon juda yam oddiy unchalik ko'p murakkab nima deydi egaga qarab ko'p narsani o'zgartirib yubormaysiz misol uchun past simple uh, present simpleda yoki present continuousda he she itga boshqacha uh, mana bu i we you theyga boshqacha uh, yordamchi fe'lda ishlatar edingiz lekin bu zamonda u tarafdan qiyin emas hammasiga e, har qanday ega uchun siz shunchaki watch it fe'lga idi qo'shib qo'ysangiz bo'ldi mana shu idini to'g'ri fe'lga va bundan boshqa yana murakkab joylari ham bor buni albatta hozir davom ettiramiz the past simple is often ed regular verbs mm -hmm. demak o'tgan oddiy zamon deyapti tez tez ko'pincha deyapti ko'pincha ed bo'ladi ya'ni ed qo'shiladi fe'lga demoqchi regular verbs o'sha odatiy fe'llar yoki aniq to'g'ri fe'llar desak bo'ladi for example misol uchun work worked dance danced mm -hmm. clean cleaned stay stayed start started need needed mana shu holatda bo'ladi ho'p e'tibor bering agar uh, fe'l oxiri i bilan yoki o'zbekchada aytganda e bilan tugagan bo'lsa buni tushirib qoldirib idini qo'shasiz mana buni qo'shganingizda buni oxiridagi e tushib qoladi xuddi e, present continuous yasaganimizda ing qo'shgan paytimizda e tushib qolgani kabi bunda ham e, e tushib qoladi keling shuni yozib ko'rsata qolay sizga hmm, nima demoqchiligim tushunarliroq bo'ladi misol uchun shu dance bo'lsa o oh, kichkinaku ham nozgina katta qilib olamiz hop dance mana shu dance bo'lsa mana bu i bilan tugagan ko'rib turibsiz hop qoraga o'zgartiramiz yana dance bo'lsa bunga id qo'shgan paytimizda dansit bo'ladi bu i tushib qoladida mana bu ini tushirib qoldirasiz va siz idni o'zini qo'shib qo'ysangiz bo'ldi yoki yana qanaqa fe'llar misol uchun like yoqtirmoq bo'lsa hop kerak emas tagida chiziq like bu ham xuddi mana bu i bilan tugagan like bo'lsa liked bo'ladi liked endi o'zini qo'shib qo'yasiz sizga mana bu i keragi yo'q Xo'p, davom ettiramiz. Keling misollarga qaraylik. Yaxshilab past simple ma'nosiga tushunib olish uchun. I clean my teeth every morning. I clean, clean tozalamoq, men tozalayman deyapti. My teeth, my meaning teeth mm, tishlar every morning har kuni ertalab. Men har kuni ertalab tishlarimni tozalayman. I clean my teeth every morning bu present simple ya'ni hozirgi oddiy zamonda kelyapti takroriy ish harakat this morning shu tongda shu bugun ertalab I cleaned my teeth I cleaned my teeth men tishlarimni tozaladim mana idini qo'shib qo'yapsiz mana bu endi o'tgan zamon bo'lyapti men tozaladim ish harakat tamomlanib bo'lgan o'tgan zamonda this bu degani hop this morning demak shu bugun tongda ushbu tongda terry worked in a bank from 2005 uh, to uh, 2011 yoki terry worked in a bank from uh, aytishimiz mumkin qaysidir yildan qaysidir yilgacha Terry ishladi deyapti ishlagan deyapti ishlagan in a bank bankda from from degani dan degani from 2005 uh, 2005 dan to gacha uh, 2011 yoki 2011 2011 yilgacha 2005 2005 dan 2011 gacha uh, Terry bankda ishlagan bu ham o'tgan zamondagi ish harakat уже hozir ishlamaydi bu yesterday it rained all morning mm -hmm. yesterday kecha it rained all morning rain yomg'ir yog'moq all uh, all barchasi hammasi degani morning ertalab all morning degani o'sha butun ertalab polni deyapti butun tong butun tong mm, yomg'ir yog'di kecha butun tong yomg'ir yog'di it stopped at lunch time it stopped deyapti stop to'xtamoq stopped at lunch time lunch uh, ya'ni o'sha lunch timeda ovqatlanadigan paytda tushlik vaqtida uh, tugadi to'xtadi lunch time Xo'p, bu yerda qani manimcha bu yerda alohida berganmidi mana shuni o'zini ha mana mana bu yerda beribdi buni hozir ko'rar ekanmiz Xo'p, mayli id qo'shilgan bunga ko'rdingiz id qo'shildi mana buni hozir tushuntirib ketaman pastda jadvalda ham beribdi shunda birga tushunib ketamiz hammasini we enjoyed the party last night we enjoyed enjoy degan rohatlanmoq mazza qilmoq biz rohatlandik deyapti the party bazmdan last night kecha kechqurun biz kecha kechqurun bazmdan rohatlandik bazmda mazza qildik deyapti enjoyed ed qo'shilgan we danced a lot and talked to a lot of people mm -hmm. we danced biz raqsga tushdik a lot ko'p and va talked talk degani e, gaplashmoq gaplashdik e, to talk to o'sha bilan gaplashish a lot of people a lot of degani ko'pgina people odamlar ko'pgina odamlar bilan gaplashdik biz ko'pgina raqsga tushdik va ko'pgina odamlar bilan gaplashdik ho'p endi buni ko'ramiz try tried idini qanday qilib qo'shiladi agar fe'l mana fe'l oxiri mana y bilan tugagan bo'lsa siz id qo'shgan paytingizda tried bo'lib y e, tushib qoladi ya'ni mana y harfi tushib qoladi-da, e, mana bu holatda ied bo'lib qo'shiladi tried try harakat qilmoq tried harakat qildi harakat e, qilgan ma'nosida study bo'lsa studied studied hmm, study o'qimoq studied o'qigan o'qidi yoki copy copy copy ko'chirmoq ko'chirib olmoq copy copied ko'chirilgan mm, ko'chirib olingan stop endi ba'zi bir fe'llarda ba'zi bir harflar bor misol uchun p harfi yoki n harfi bilan tugagan fe'llarda o'sha oxirida tugagan harf ikkitaga aylanib ketadi ikkita bo'lib ketadi yana bittaga ko'payadi stop bo'lsa stopped yana bitta p qo'shasiz plan bo'lsa plant lekin talaffuz qilgan paytingizda bitta talaffuz qilasiz stopped bo'lmaydi stopped planned bo'lmaydi balki plant plant bitta na bilinmaydi o'qigan paytingizda ho'p mana shu bu to'g'ri fe'llar uchun edi endi bu zamonni qiyin joyi qayerda keladi qiyin joyi mana shu noto'g'ri fe'llarga kelganda keladi ko'pchilik qiynaladi bunda bu asli qiyin emas qiynaladi deganim e, bu fe'llarni hammasini yodlab olish kerak bu fe'llarni noto'g'ri fe'llarni o'zini o'tgan zamon shakli bor siz u fe'llarga edi qo'shmaysiz balki e, o'tgan zamon shaklidan foydalanishingizga to'g'ri keladi hop some verbs are irregular uh -huh. ba'zi bir fe'llar deyapti noto'g'ri deyapti not regular ya'ni o'sha odatiy emas noto'g'ri the past simple is not ed mm -hmm. o'tgan oddiy zamon deyapti o'tgan oddiy zamon shakli ed emas san ed qo'shmaysan deyapti here are some important irregular verbs mana ba'zi bir muhim bir qancha muhim noto'g'ri fe'llar mana ro'yxatga qarashingiz mumkin misol uchun begin begin degan so'z bor boshlamoq begin boshlamoq degani bunga siz begin deb idini qo'shmaysiz id qo'sha olmaysiz chunki buni o'zini noto'g'ri shakli bor o'tgan zamon shakli began bo'ladi began begin began yoki brick brick brick uh, brick degani sinmoq degani broke singan o'tgan zamon shakli broke bo'ladi bring olib kelmoq brought bring brought mm -hmm. bring olib kelmoq brought olib kelingan olib keldi yoki ma, uh, gap ma'nosiga qarab build qurmoq built o'tgan zamon shakli buy boat ho'p man hozir men bularni hammasini o'qilishini o'qib beraman chunki siz o'qilishini ham yaxshilab bilib olsangiz talaffuz to'g'ri talaffuz qilishingizga foyda bo'ladi ho'p diqqat bilan meni orqamdan qaytarishga harakat qiling tarjimasini aytaman va o'tgan zamon shaklini buy sotib olmoq boat o'tgan zamon shakli bo'ladi catch ushlamoq caught o'tgan zamon shakli uh, come kelmoq came uh, o'tgan zamon shakli do qilmoq did bo'ladi drink ichmoq drank bo'ladi eat yemoq ate fall yiqilmoq fell o'tgan zamon shakli find topmoq found fly uchmoq flew forget unutmoq forgot get olmoq got give bermoq gave go bormoq went have bor bo'lmoq ega bo'lmoq had hear hear eshitmoq heard know know bilmoq new leave tashlab ketmoq chiqib ketmoq left lose yo'qotmoq lost make yasamoq made meet uchrashmoq met pay to'lamoq paid put qo'ymoq put bir xil bo'ladi put put read o'qimoq uh, read yoki mana bu holatda yozishingiz mumkin bunisi ham bunisi ham ikkovsi ham to'g'ri uh, read o'qimoq read bu read deysiz read bunisi ham bunisi ham read ring ring jiringlamoq rang bo'ladi say demoq sad see ko'rmoq saw sell sotmoq sold sit o'tirmoq sat sleep uxlamoq slept speak gapirmoq spoke stand o'tirmoq e, turmoq stood take olmoq took tell gapirmoq told tell yoki aytmoq gapirmoq think o'ylamoq thought win yutmoq won write yozmoq wrote hop demak qarang mana shu jadvaldagi fe'llarni siz lug'atingizga ma'nosi bilan yozib olib yaxshilab talaffuzini ham o'rganib olib shuni yodlab olishingiz kerak bo'ladi siz qachonki past zamonda mana shu noto'g'ri fe'llarni ishlatganingizda past zamon e, past simple uchun ya'ni o'tgan zamon uchun mana shu shaklini ishlatishingiz kerak mana shu shaklini ishlatasiz kitobingizni orqasini qarasangiz buni e, bu fe'llar yana ko'proq ro'yxati bor uzun ro'yxati e, o'sha yerdan yana boshqa fe'llarni o'rganishingiz mumkin lekin hozir mana shu unit uchun shu fe'llarni mana shu fe'llarni ma'nosini yaxshilab yozib yodlab oling mana shuni o'zi hozirchalikka yetadi sekin sekin mashq qilganingiz sari boshqa fe'llarni ham yana qo'shimcha noto'g'ri fe'llarni o'rganib borishingiz mumkin demak to'g'ri fe'llarga id qo'shamiz noto'g'ri fe'llarni o'zini noto'g'ri shaklinidan foydalanamiz misollarni ko'ramiz keling i usually get up early men deyapti odatda usually odatda get up uyg'onmoq get up early early erta men odatda erta uyg'onaman erta o'rnimdan turaman ya'ni yotog'imdan turaman but ammo this morning i got up at 9 o'clock lekin this morning bugun tongda bu tongda i got up men turdim at 9 o'clock at 9 o'clock soat 9 da. We did a lot of work yesterday. We did a lot of work yesterday. Biz qildik deyapti a lot of ko'pgina work ish yesterday. Kecha. Biz kecha ko'pgina ish qildik. Carolyn went to the cinema three times last week. Mm -hmm. Carolyn deyapti went went bu e, go ni o'tgan zamon shakli bordi carolin bordi deyapti to the cinema kinoteatrga to ga degani sinema kinoteatr three times three times e, uch marta degani three times two times ikki marta va Uh, five times besh marta mana shu yerga sonni qo'yib times desangiz uh, o'sha marta degan ma'noda keladi last week o'tgan hafta demak Caroline o'tgan hafta kinoteatrga 3 marta bordi James came into the room James came into the room James keldi came kamni kelmoqni o'tgan zamon shakli keldi into ichiga degani the room xona xona ichiga keldi deyapti took off his coat took off took off uh, took take ni o'tgan zamon shakli take olmoq degani lekin take off yechmoq degani kiyimni yechish take off bo'ladi ho'p took off desangiz yechdi his coat uh, coat uh, paltosini paltosini yechdi and va sat down sat sitni o'tgan zamon shakli sat down o'tirdi deyapti sit down sat down bo'ladi o'tirdi Xo'p, mana mana shu grammatika, past ning grammatikasi bo'ladi. Yana bitta narsa qoldi men sizga aytib ketishim kerak bo'lgan. Past simpleni xo'p kalit so'zlari bor. Kalit so'zlari past simpleni e, aniqlab olishingizda yordam beradigan kalit so'zlar bor. Misol uchun kalit so'zlar ular qaysilar? Yesterday, yesterday, kecha, xo'p, last night kecha kechqurun xo'p yoki last week e, o'tgan hafta yoki aytaylik at misol uchun e, at 8 mm, at 8 30 at 8:30 sakkiz yarimda xullas mana shu o'tgan zamonni ko'rsatib beradigan vaqtlar bo'ladi-yu kecha undan oldingi kun o'tgan hafta o'tgan yili ho'p mana shu yilda deb o'sha o'tgan zamon vaqtlarini nazarda tutsangiz tutilganda ana shu past simpleni kalit so'zlari bo'ladi shularni ko'rganingizda siz o'ylashingiz mumkinki bu gap past simpleda bo'lishi kerak ho'p endi mashqlarga o'tamiz mashqlarni tushuntirib ketaman birinchisi complete the sentences gaplarni to'ldir tugat deyapti Use a verb from the box. Demak, mana bu yerdan fe'llardan foydalan deyapti. Sizga fe'llarni bergan, bularni tarjimasini lug'atingizdan ko'rib, qarab, o'rganib olasiz. Birinchisi I cleaned my teeth three times yesterday. Mm -hmm. Men tozaladim deyapti. Clean tozalamoq va idini qo'shilgan cleanga cleaned tozaladim. My teeth men e, mening tishlarimni three times uch marta yesterday kecha kecha men tishlarimni uch marta tozaladim bu yerda fe'lni sizga oddiy shaklini bergan siz bularga ed qo'shishingiz kerak ikkinchisini xo'p, bajarib beraman men it was hot in the room it was hot hot issiq degani in ichida the room xona xona ichida issiq edi ya'ni xona ichi issiq edi So, shuning uchun I nima deshingiz mumkin? The window deyapti. Deraza, xona issiq. Hop, sizga deraza so'zi bergan. Xona issiq bo'lsa nima qilishingiz mumkin? Qarang. So'z qidirasiz, bizga open so'zi kerak. Open, ochmoq. Derazani ochishingiz mumkin xona issiq bo'lsa, shamol kirish uchun. Demak, open dan foydalanamizda. So I opened the window. Idi ham qo'shyapman. open keyin id open the window men derazani ochdim mana shu holatda bajarib ketasiz mashqni ikkinchisi write the past simple of these verbs mm -hmm. mana shu fe'llarni sizga berilgan fe'llarni o'tgan zamon shaklini yoz deyapti bular hammasi noto'g'ri Xo'p, yo'q, hammasini noto'g'ri emas ekan. Xo'p, bu fe'llarni siz o'sha o'tgan zamonga o'zgartirishingiz kerak. To'g'ri fe'l bo'lsa id qo'shasiz, noto'g'ri fe'l bo'lsa noto'g'ri shaklini yozasiz. Hammasini o'sha yuqorida grammatika qismida tushuntirib ketdim. Get bo'lsa got. Bu noto'g'ri fe'l. Shunga qarab sekin bajarib ketasiz, bu oson. Uchinchisi, read about Liza's journey to Madrid. Mhm. Lizani madridga sayohat haqida o'qi deyapti mana bu sayohat haqida ekan put the verbs in the correct form fe'llarni to'g'ri shaklida qo'y deyapti ho'p mana sizga bu yerga fe'llarni berib qo'yibdi o'zini to'g'ri qayerga tushishi kerak bo'lgan qatori o'rni bilan birinchisi bajarib qo'yilgan last tuesday last tuesday o'tgan seshanba Lisa flew from London to Madrid. From to London to Madrid. O'tgan uh, seshanba Lisa flew mana flyni o'tgan zamon shakli bo'lyapti. O'tgan uh, seshanba Lisa uh, Londondan from London to Madrid uh, Madridga Londondan Madridga uchdi. Hmm, uchib bordi. gapni ma'nosiga qarab tushadigan fe'llarni qo'yasiz va javoblarni kitobingizni orqasidan tekshirib olishingiz mumkin ho'p keling ikkinchisini ham bajarib beray bu tekstni tarjima qilishda ozgina qiynalishingiz mumkin tushunarliroq bo'lishi uchun she nima bo'lishi mumkin up she up deyapti at six o'clock in the morning in the morning ertalab deyapti in the morning six o'clock at six o'clock oltida ertalab oltida nima qilish mumkin u ho'p bizga fe'l bergan get get up get up turmoq degani uyg'onmoq joydan turmoq demak u ertalab oltida turdi demoqchi bo'lsak get bunga id qo'sha olmaymiz chunki noto'g'ri fe'l got up bo'ladi she got up u turdi soat oltida ertalab ho'p to'rtinchisi Write sentences about the past. Yesterday, last week va hokazo. Demak, o'tgan zamon haqida gaplar yoz deyapti. Yesterday, last week va hokazolardan foydalanib. James always goes to work by car. Mm -hmm. James deyapti. Always har doim goes to work. Go to work ishga bormoq. Uh, by car, mashina orqali, ya'ni mashinada. by orqali degani kar mashina James har doim ishga mashinada boradi yesterday kecha he went to work by car mm -hmm. kecha u uh, went went degani mana goni o'tgan zamon shakli bu ham noto'g'ri fe'l kecha ishga mashinada bordi mana shu holatda Э, bu yerdagi fe'llarni mana lose hop meet bo'lsa e, shunga qarab e, kalit so'zlarga qaraysiz mana kalit so'zlari berilib qo'ygan last week yesterday evening mana sizga aytdim last friday e, this morning last sunday mana shular kalit so'zlari past simpleni ya'ni o'tgan oddiy zamonni shularga qarab fe'lni o'tgan zamon shakliga o'zgartirib qo'ysangiz gap o'zi o'zgariladi o'tgan zamonga oxirgi mashqimiz Write sentences about what you, what you did yesterday. Xo'p, kecha nima qilganing haqida gaplar yoz deyapti. O'zingiz kecha nima qildingiz shular haqida gaplar yozing. Xo'p, bitta misol bergan. I went to the theater. I went to the theater. Men teatrga bordim deyapti. Went go ni o'tgan zamon shakli. Men bordim. Theater, teatr. Men teatrga bordim. siz nima ish qildingiz kecha shunga oid gaplar yozing misol uchun aytishingiz mumkin man misol aytaman bitta i met my friend yesterday i met met meetni o'tgan zamon shakli uchrashmoq men uchrash e, uchrashdim meet with, met with my friend with bilan degani my friend mening do'stim men do'stim bilan kecha uchrashdim mana shu holatda Xo'p, mana do'stlar, bugungi video darsligimiz oxiri mana shu bo'ladi. Keyingi darslikda ko'rishguncha salomat bo'ling.